viloyat hokimi viloyatning olis aholi punktlaridan biri nurobod tumanidagi chorvador va olg'a mahallalarida aholi bilan uchrashuvlar o'tkazdi kun davomida viloyat rahbari bir qancha qishloqlarni kezdi hududlarni o'rganish aholi bilan muloqot hazarmali qishlog'idan boshlandi o'ttiz birinchi sonli maktab hududida aholi bilan muloqot bo'lib o'tdi ishtirokchilarning ta'mirtalab yo'llar yuzasidan shikoyatlarni kutgan viloyat rahbari mahallalarni viloyat markazi bilan bog'laydigan qariyb qirq kilometr yo'lni ta'mirlash va asfaltlash ishlari boshlandi boshlanganligi haqida ma'lumot berdi aholini o'ylantirayotgan muammolar qatorida ichimlik suvi ta'minoti elektr uzatish ustunlari transformatorlarni almashtirish elektr nimstansiyalarini qurish kabilar bor chunki elektr quvvati kuchlanishi ushbu hududlarda bir yuz yigirma voltni tashkil etar ekan yo'llarimiz boshlandi nasib bo'lsa hozir bu yerda juda ko'p transformator masalalari bo'lyaptiku shuni o'rniga biz nima qilamiz yo'l xaritamizda bor nimada nima stansiya qurish masalasi nechilik 35 o'ttiz beshga o'n deyapsizlar o'ttiz beshga o'n nimadan kelyapti uzoqdan kelyapti o'n bir kilo o'n bir kilometr temir yo'lni hokim bu ayrtobni o'ttiz besh kilovatlik liniyasi bor e, umumiy tarmog'i ozod edibniki bir yuz oltmish yetti kilometr bir yuz oltmish yetti kilometr uzilishlar juda ko'p bo'ladida bu yerda qo'y qurish kerakmi qurish kerak eng nimasi потерять ko'p joyi shu bo'lsa hozirgi transformator degan narsaning hammasi hal bo'ladida svet hamma joyda kuchayadi mazkur yo'nalishlarda ishchi guruhlar tuzilib ular loyihalarni ishlab chiqadi va tez orada ularni amalga oshirishga kirishadi podstansiyaga kelsak u to'rt megavat quvvatga ega bo'ladi bu ikki mahallaning muammolarini hal qiladi albatta chorvador mahalla fuqarolari yig'ini oqsoqollari mahalla binosi o'tgan asrning elliginchi yilda qurilganligini bildirib o'tishdi ushbu murojaat asosida yangi bino qurilishi uchun mablag' ajratiladigan bo'ldi maktab o'qituvchilari o'z ta'lim muassasalarini chekka qishloqlarda joylashgan maktablar ro'yxatiga kiritishni taklif qilishdi bizning maktabimiz chekka va olis sudga kirmay qolgan nega kirmagan Bilmasagin, mana shuni biz tahlil berganmiz tavba tavba eng chekkaku ha eng chekkasiga kirish kerak Kirmagan, kirgan jon kirgan kirmagan kirmagan olg'a ham kirmagan biz ham kirmaganmiz buni kiritish kerak qolgan muammolarni nima rais bo'y aytdi ko'tarilgan muammolar orasida uyali aloqaning yomonligi piyodalar yo'laklarining yo'qligi ham bor ularning barchasi yechilishi mumkin dedi erkinjon turdimov ularning yechimi ustida ish bugundan boshlandi hududni o'rganish va aholi bilan muloqotning navbatdagi nuqtasi besh ming ikki yuz nafar aholi istiqomat qiladigan olg'a mahallasi bo'ldi uchrashuv ishtirokchilari yuqorida qayd etilgan muammolar bilan bir qatorda yo'l yomonligini ham bildirib o'tishdi bu esa maktab o'quvchilariga katta noqulayliklar tug'dirayotgani ichki yo'llar buzilgani haqida to'xtalib o'tishdi ushbu yo'llar shag'allashtiriladigan bo'ldi viloyat hokimidan eng yaqin ta'lim muassasalarida olisda yashovchi qishloq fuqarolari farzandlari uchun yangi maktab qurishni so'rashdi yangi maktabni qurish uchun uni o'qituvchilar bilan ta'minlashdan ko'ra maktab o'quvchilarini tashish uchun maxsus avtobus tashkil etish maqsadga muvofiq dedi viloyat rahbari Mana shu maktab 600 o'rinlik bo'ladigan bo'lsa, 800 qilishimiz kerak. Odamlar ko'payavergandagi 900 qilishimiz kerak. Bitta maktabda o'qisa raqobat bo'ladi. Masalan, 2 ta sinf, 3 ta sinf bo'ladi. 3 ta sinf bo'lgandan keyin, masalan, ingliz tili o'qituvchi. A 3 ta ingliz tili o'qituvchi yo'q, bitta ham yo'q. Masalan, ayrim qishloqlarga mana agronga Buxorodan bu o'qituvchilarni olib keldik. To'g'rimi yo'qmi? Bu yerga ham boshqa joydan olib keldik. Nima uchun olib kelyapti? Qishloqda o'qituvchi bo'lmagan uchun. A endi u maktabga o'qituvchi qanday boradi? katta maktab bo'lsa o'qituvchi bilan ta'minot yaxshi bo'ladi. 1.5 chin o'qituvchi yetishmasa 1.5 smena dars beradi. 2 stavka dars beradi. A keyin bolalar ko'p bo'lgandagi musobaqalar o'tkazishga og'shi bo'ladi. Rivojlanish bo'ladi. Shunday avtobus qo'yib qo'yamiz, kelaveradi. Men avtobus olib beraman 1-sentyabrga, chiroyli qilib turing. Yozilgan bolalardan aqasi bilan faqat shu qishloqqa qatnaydigan qo'yaman. Faqat to'yga toshib hammaki xudo andachilikka toj u maktabni hali sharmanda qo'ymasanglar bo'ldi hali opti ham muloqotda har bir ta'lim muassasasida workout maydonchasi qurish kutubxonalardagi kitoblar sonini ko'paytirishga qaror qilindi mehr qishloq oqsoqollari kutubxona qurish va uni kitoblar bilan ta'minlashni so'rashdi nuroniylarning so'zi yerda qoldirilmadi hududdagi yigirma to'qqizinchi maktab qoshida yangi kutubxona quriladigan bo'ldi maktab binosini o'zi ham eskirgan shu bois erkinjon turdimov yangi maktab binosi qurilishi bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi Eski maktab o'rnida tibbiyot punkti tashkil etiladi. Shuningdek, Chorvador va Olg'a ikki mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi aholi ommaviy tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ko'rikka viloyatning yetakchi mutaxassislari jalb etiladi. Mehr qishlog'i oqsoqollari ham 40 ta elektr uzatish ustunlarini almashtirish, kommunikatsiyalarni yaxshilash bo'yicha amaliy yordam so'rashdi. Bu boradagi barcha masalalar, shuningdek, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, yo'llarni asfaltlash, ichki yo'llarni shag'allashtirish va elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash, transformatorlarni almashtirish bilan bog'liq ishlar nazoratga olinadi